आमने सामने दिल को बहका दिया इश्क के जाम ने सफर हर सफर में तेरी कमी दिल तेरा ही तो है मेरे हद की जमी हम दर्द तू दर्द से मेरे वाकिफ नहीं करीब देख तू आंखों की नमी क्यों ख्याल में कुछ बर्फ सी गिर रही रेत की खो this.